suara kekerasan pergaulan anak zaman jangan sampai Kebangsaan, Penderitaan Kematian Untukmu bergagah dan berani Hindari narkotika yang merusak jiwa raga Hindari narkotika